Есть проблема. Время провождения в кинотеатре порой бывает крайне неприятным. Поэтому сейчас я попробую разобраться в ней и предложить варианты развития этой ситуации. Погнали! Есть люди, которые пользуются телефоном, разговаривают и вызывают иные неудобства в кинотеатре. Это плохо, и с этим надо бороться. В этом ролике я буду называть их плохишами. Почему плохиши так себя ведут? Есть причины. Первое. Отсутствие опыта. Плохиш просто не в курсе, как находиться в кинотеатре порядочно. Второе. Отсутствие совести. Плохиш просто мразь, который плевать на комфорт окружающих. Третье. Отсутствие мозгов. Плохиш считает, что всякие фразы и шутки, высказанные им во время сеанса, делают его крутым, душой компании. Возможно, кто-то из вас плохиш, и это не устраивает вас. Возможно, я не прав, и рассказывать про все это не способен. Окей, пусть и остается на тех же местах для некоторых. Однако, если вам не все равно на опыт кинопросмотра, продолжайте смотреть, буду рад копнуть глубже. На мой взгляд, есть два метода просмотра кино – активный и пассивный. Из этих методов люди набираются привычек, которые кочуют в кинотеатр. Вот как обычно смотрят кино пассивно. Наконец-то я дома. Фильм Джеки Чана. Два часа спустя. Для меня губернатора я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы вернули стране ее ценности. Спасибо. Но а без поддержки отца, конечно. Активный просмотр. Так, где бы мне добыть режиссерскую версию? Хм, этот вариант меня устраивает. Ага, оригинальная дорожка присутствует. Так, субтитры есть. Есть. Nice, nice, найс. Nice. Как вы заметили, активный зритель находит в фильмах страсть. Его интересует кинопроизводство. Он погружается в атмосферу фильма, становится частью его истории. Любой раздражитель является помехой в этом наслаждении. Во время просмотра его заботит только одна вещь, и это кино. У пассивного же зрителя в приоритете несколько вещей. Это пообщаться, пошутить, рассказать всем, чем он занимается. Кино для него это так, бонус. Есть категория зрителей, которые произносят слова не со зла, просто они привыкли так реагировать. В каком-то плане они и проявляют любопытство. Зачем она к нему пришла? Он ну, как-то странно выглядел. Что происходит? Откуда я знаю? Я смотрю этот фильм так же, как ты в первый раз. Можно ли пассивно смотреть кино? Да, конечно, мы свободные люди, заплатившие за билет. Делается ли пассивный просмотр нормальным, порядочным? Нет. Кинотеатр – это общественное место, огромный зал, состоящий из незнакомцев. Из-за таких проблем активному зрителю придется просить плохишей не мешать, приходится оборачиваться, просить вести себя порядочнее. Это непросто. Вследствие такого маневра сердце начинает биться чаще, Расслабленный настрой приходится собирать вновь. Порой плохиши попадаются упертые. Это ведет к преждевременному покиданию сеанса, а также выяснению отношений после. Fight! Бывает, что человек уже видел кинокартину, либо он составил компанию и присутствует на сеансе из вежливости или обязательств. Является ли это условие поводом мешать другим? Определенно нет. Что же делать, если ну очень при очень надо что-то сказать товарищу, воспользоваться телефоном? Рекомендую делать это в тысячу раз незаметнее. То есть шептать на ухо, сделать минимальную яркость на экране. Что же со всем этим делать? Поднимать этот вопрос на новый уровень. Надеюсь, я не один такой, уставший от всего этого дерьма. Вон в Японии, например, мало того, чтобы разговаривать, они не уходят с сеанса вплоть до конца титров. Этим самым отдается дань уважения команде, создавшей фильм, и команде, которая смотрит с вами этот фильм. И плевать, если кому-то хочется уйти. Их социальный этикет настолько высок, что если встать и уйти во время титров, это вызывает неудобство другим. Мы ведь хотим, как в Японии, правда? Значит, надо брать пример. Надо уважать комфорт друг друга. Такие дела, дорогой зритель. Суть проблемы в каком-то плане я разобрал. Еще есть неприятности второго плана – которые углубляться не обязательно, поэтому я буду озвучивать их просто. Первое. Не пинайте и не давите, пожалуйста, на спинку переднего кресла. Второе. Не чавкайте, вроде это просто. Третье. Не берите детей на фильмы неподходящего возрастного ограничения. Однако, если вы их берете, то будьте уверены, пожалуйста, в их манерах. Четвертое. Не мусорьте Разбросанный мусор откладывает время начала следующего сеанса. Вроде это очевидно. Давайте быть добрее друг другу. Благодарю за внимание. Было бы очень здорово, если вы будете делиться этим видео с друзьями, оставлять комментарии. Ну, как всегда, по шаблону. Подписываться на канал, отмечать друзей в посте под инстаграмом, а, рассказывать про свои истории печального опыта на киносеансе. Желаю вам приятного киноопыта. Всего доброго.